Что ж, всем привет! Приобрел вот такой вот э, недорогой цифровой измеритель мощности с жидкокристаллическим дисплеем. Он, в принципе, показывает э, потребляемую мощность устройства, также показывает ток, потребляемый устройствами. Что у нас здесь по характеристикам? По характеристикам у нас 230 вольт, 50 герц, ну до 250 можно вольт. 3600 ватт максимально. Можно подключить данное устройство и током не более 16 ампер. Вот как-то так. В принципе, ничего сложного. А как оно работает, мы просто втыкаем наш прибор в розетку. Воткнули в розетку. Здесь на нашем дисплее мы уже можем выбирать, что нам показывать функция. Нажимаем вот ваты, киловатты, вольты, амперы выбираем. Что ж, выбрали ваты. Для проверки данного устройства у нас есть телефон Honor. И воткнем его а, в наше устройство. Что мы можем наблюдать? Сколько ватт потребляет? Потребление сейчас идет 2 ватта. Устройство у нас работает. По зарядочке смотрим. Зарядка сейчас 6%, зарядка идет. Потребление 2 ватта. Меняем функцию на вольты. В розетке у нас 220 вольт, 222 получается колеблется. Это потребление нашего телефончика и амперы. Смотрим, сколько ампер потребляет наш телефон. 0,058 ампера потребляет а, заряжающийся телефон Honor. Что ж, перейдем дальше. Что ж, вот мы перешли к более сложной технике. Это у нас обычный пылесос, стандартный. Вич какой-то непонятный. Посмотрим, сколько этот вич потребляет электричество перейдем к нашей розетке. Воткнем в розетку. Посмотрим. Так, он был сразу включенный. Сейчас он у меня выключен. Потребление показывает 0. Что ж, включаем его. Посмотрим сначала ваты. А затем посмотрим уже амперы. То есть я включаю. Смотрим ваты. выключил. Ваты мы посмотрели, сейчас смотрим амперы. где-то получилось 2,4 ампера. Переведем наше устройство. Обратно на ваты. Выключим. В принципе, довольно-таки простое, несложное, недорогое устройство. Данное устройство можно купить э, в обычном магазине электрики, где-то в пределах 1000 рублей, либо же заказать на Алиэкспрессе э, в пределах от 600 до 900 рублей. Я заказывал на Алиэкспрессе за 600 э, с копейками. Данное устройство заказывал давно. Сейчас заходил, цены смотрел, что-то 690-700 рублей стоит данное устройство. В принципе, довольно-таки полезная штука, если вы хотите замерить, сколько ампер или сколько ватт, киловатт потребляет какое-либо из ваших устройств до 3800 ватт. Здесь у нас указано 3680 ватт. Не 3800, 3680 ватт. То есть вы можете заказать подобный прибор посмотреть, сколько кушает ваша стиральная машинка ампер, а, посмотреть, сколько кушает ваш компьютер и так далее. С чем это удобно? Это удобно при э, проектировании, прокладке, например, какой-либо проводки в вашей квартире, в доме, а также подключаем к устройству розетку. Выдержит розетка, не выдержит. То есть, в принципе, достаточно удобно, информативно, все выводится, все доступно. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.